Так, друзья, всем привет! Убрал очередную свинку. И я вам сейчас покажу, як я готовлю сало на продажу, кому интересно. Санька, давай, да давай по черевок, потом обычный отси давай. Да. Сейчас я вам покажу, как готовиться. Ну, как мы готовим, мы вже знаем. Коротше, ми перебазірувались сюди, тому що муха. І нам тут проще. Холодильник ми отак зробили, зняли двері, там кондиціонери дують. І тут прохладно, хорошо на вулиці, жарище, мухи літають, сонце. У нас тут хорошо. Холодно, прохладно. Ми тут зробили магнітики, спеціально з дверей сюди переставили і воно робить без дверей. От, допустимо, якщо я магніт уберу, от, це я з дверей зняв він не робитиме, кондьори не дутимуть. А так я віддільно їх відкрутив, ставив і все працює. І також от, всі повністю задочки, вирізочки, все у нас ребришки, мобришки, все чинчинарем. Все, готовим сало. Дивлюся. Для сала ми з Саню зробили отаку от досточку. Я зробив по розміру одної половинки почерьовка, щоб мені удобно було. І все, і займаюся. От дивлюся, ага. От. Хороше, отлично. І ложу сюди. Давай следующий. І так потихоньку. Ні, почерьовок потім. Саня ще не знає, де почерьовок, де все, вже 10, оце 10, що ми з Саню зарізали самі, і він ще не знає, де почерьовок. Ну нічого, я думаю, воно со временем У нього все смивається в глазах. Давай. Так, це у нас шия, виходить. Ось тут шия. Шию я убираю таку часть. і ми її продаємо чуть дешевле. Я її сюди положу. Чуть дешевле хто запікає. А ці все так обично от. От так от. Тоже сюди. Це сало без м'яса, те, що йде дешевле. Ціни у нас такі самі, як і були до війни, нічого ми ціну не піднімали. Тобто, які були до війни, такі і зараз ціни. Ну, Хто у нас бере, ті самі люди знають. Це теж шию убираем сюда отдельно на запекание. А дальше режем, как обычное сало. Вот так вот. Вот так. Пик. И сюда же тоже его вот так вот. А тут уже по поперебирають, кому там що треба. Так, цей тазик готов. Перегружати не будемо. Я зараз його нікуди не возю, воно все тут. Ось мій столик, що я робив, казали, що він слабий, ножки слабі, поламається. Все робота служить. Результат такий, як треба. Давай далі те. І що у нас? І оці ще? Ага, це. Так, ось заднього задка. Отаке воно не зовсім понятне. Це ось обрізаємо зразу. Отакий жирок обрізаємо. І гоню зразу лентами отакими. Ось такі от ленточки у нас виходить. А ці гострячки теж отак. І отак от ми доскладуємо. Що там воно? Ще один кусок. Це теж з заднього задка теж робимо таким методом. Тут підравнюємо, де некрасиве, і теж вбираємо так же само. Так же само. Ну а тут теж вирівняємо, бо некрасивий крайок зробимо красивий. От бачите, тут шкурою трохи не вийшло. Ну так я теж забираю. Так, є. Цей ящик куди ти Санька? сюди я. Давай. І давай новий ящик на почерьовок. Давай. Так, почерьовок. І от зачем досочку таку ми зробили, щоб було понятно і удобно крутити по-всякому, як тільки треба. Обрізаємо, де тут що лишнє. Якийсь жирок остався внутрішній. Його обрізаємо. Оце ось обрізаємо. Дещо таке лишакове, все убираємо. Так, і далі починаємо. Вот так получается. А. Вот так. И кладем вот сюда вот таким макаром. Це перекрутимо, щоб... Ось, мені з чим удобно, я розкрутив як мені треба, бо доски поперек не дорізає воно до кінця. І легенько чик, чик, де не дорізав. Отак. Сашко тоже учится сейчас резать. Так що хто дивиться з першотравенська, я думаю, скорее всего, він будет там ну, забойчиком, как і Андрей, тоже будет, Да, Сань? Ну, учится пока. Сегодня він сам внутренности вытягивал при разделке. Ну, потихоньку набивав руку. Я ж вам казав, що Сашко це конкурент Андрія. Ніхто ж мені не вірив, сміялися. А зараз вже тепер ніхто не сміється. Плаче, так. Да. Ось, покажи вік, яке воно ще. Отак воно все виходить. Дивіться, яка вечерювина кочерьовок просто обалденный І оцей край, самий такий, він погано розрізається, я його так не спіша. Мені спішить нікуди, я сам собі хазяїн. І отак само ж і крайок це так раз. І так само два. Ого, тут прямо одне м'ясо. І так само два. Ось. Це з одного вийшло, з одної половинки по почерювини. Ось така красотища. Я його вбираю, цей тазик сюди наверх, а новий беру. І зразу сюди. Давай, Сантьяго. А ми потім ящики можемо і туди поставити, щоб охлаждалося. тобто без різниці. Дивлюся, що тут, а тут в мене крайок не дуже красивий, то його підрізаю отак. Чуть-чуть небагато. І це обрізаю. обрізки теж. Теж забирають хорошо. А, це виходить, що він пищить. А, злетів магнітик, бачите як? Злетів магнітик і виключився холодильник. Так, поехали дальше. Вот такой вот кусок. Такой вот кусок. І так само сюда його. Де не дорізав, проходжусь заново. Отак. І так само сюди. само. Сюда. Цей перевернуть в красивей сторону. Сюда. <laughs> Так. Сашко вже все дивиться і все учиться. Йому вже скоро їхати Сашкові. Поїде, дасть Бог если у него все там получится по его личным делам, то Сашко улепет ее отсюда. Каже, все уже опыту набрався. Поїду там. Нагостювався, так. Да. Такі відкуски. Нездорові. Ну раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А, нормально. І це, мабуть, на три, так? Да? От дивіться, як виходить. І все. Оце Отак ми готуємо сало на продажу. Не спіша, потихоньку сюди не влазить, отак буде. А так виходить сало на продажу. Важили, що там треба. От, к примеру, треба вам кусочок сала. Раз. Отак. 125. На 130 гривень 63 копійки. Ну, 130 гривень. Кому треба. Без 63 копійок. Отак. І це теж вибираємо. Можемо його сюди поставити. Цей почерьовок, другу половинку теж сюди. Тут треба шапку одягати, холодно, дує аж дуже. І потім дивлюся, що вже все. Беру тряпочку, Саня мені подає. Він за кадром. Не обращайте манікюр, це у Сані. Эти всі кусочки у нас есть спеціальні ошметочки, де вони. Ага. Ошметки тут. І ці всі ошметки, що я наобрізав, кидаю сюди в ошметки. Ну, в обрізки. Не ошметки, а обрізки. Сальні обрізки. А це два кусочки положу сюди наверх, ми за них знаємо. Це те, що біля шиї, воно таке жорсткеньке, тобто його тільки в духовку. Теж продаємо дешевле. Потім дивлюся що як. І витираю досточку. Витер начисто. І і все. Потім, як дуже піде, то ну ми то її зараз помиємо водою, просто що води нема. Потім, як вже підна, підноситься трошки, пройшлися е, шліфувальним кружком. І опять там на скільки то на місяць хватить. І все, убираємо досточку сюди. От і приготували. Сало вже готове все кусками, м'ясо. Зарані ми все вирізали, всі кості відділили. Тобто все в нас м'якоть, вся без кості. Кості віддільно, ну все коротше віддільно. Забираю свій ножик хваленый. И забираю свой мусат. Тоже хваленый. Уношу його, вожу його в кабинете туда в сарай до следующего процесса кого будем пускать на м'ясо. то есть От, бачите, как воно тут сделано получается вверху два кондиционера и кондиціонери втягують туда горячий воздух, а отсюда вот дує холодний воздух, ну прям дуже холодний. Тобто вони не сюди дують кондиціонер, вони втягують гаряче, а холодне оттуда. І отак от викладаємо, якщо нам щось треба. Іменно так і виходить. Тобто самі кондиціонери вони втягують гаряче, а випускають внизу холодний воздух. І отак, якщо треба, порозлажували і все. Короче, все отак происходит. Ось. Вот так. Все аккуратно, красиво, чистенько і уютно.